қайырлы күннәр, құрметті тамашашыларым құрметті Татарстан ватандашларым. сізге менә шундый қойнар сәламнәрне җибәрәсем килә Токионың жүрегінен Ничек исем бұл бу бу Такешита урамы. Такешита урамынан сізге қойнар сәламне җибәрәбез менә Юта Сан белән. бірінші сұрау миңа, име? Нәрсәгә мин татарча сөйләшәм? Икенче сорау, нәрсәгә мин Япониядә татарча сөйләшәм? Җавабым бар, дуслар. Менә бұл жібер малай енді 2014 жылда ә, дүния көлем татар тілі бойынша олимпиадасын жеңген егіт. білесіз ме шуны шулаймы юта <laughs> айда бірінші сөз өзің турында өзім турында есенмісіз қазандағы достарым менің есімім юто <coughs> токиодан сізге үзілсәлем әйе мына бұл видеоға мен өзім де ютада әзірленмедік шуңа күрә берәр ниндәй берәр нәрсә килеп чыкса яхшы булыр дип уйлыйм ярар Хәзір сорауны былай гына өзімнің ойларымнан алып ютыга қазір санын бирә башлыйм әйе бірінші сорау нинди була юта син татар телен инде ничә елны өйрәнәсең ничә мин 5 ел өйрәнәм татар телен 2011 жылдың август айыннан башлап 5 ел әйе 5 ел 2000 2000 2011 жыл 2011 жылдан башладың һәм инде 2014-тә син олимпиада бөтен дөнья күләм олимпиадасын жеңдең. Әйе, катнаштым. Катнаштыңмы, жеңдеңме? Катнашып жеңдем. Менә күрәсең инде, русча әйткәнчә скромный японецлар яши бу илдә име катнаштым ди, үзе жеңде олимпиада, үзе қатнаштың мынандай ди. Менә шулай. Инде неше ничә булыпча 3 ел гына өйрәнеп олимпиаданы жеңдең укладылар 2-3 ел, 2-3 ел. 2-3 тіліне үйреніп, өзіңізге көзіңізге ғана келтіре аласызмы, құрметті тамашашыларым Енді үш елні үйреніп тіліні дүния көлем олимпиадасын жеңген.